Hello，大家好，欢迎你看他有绝招，然后我是韩博维，他是张涛，然后呢，这期我要告诉你，呃，在欧式泰拳或者站立格斗里面，自由搏击里面，我们怎么去防你的拳法。然后呢，首先呢，还是这只胳膊是断的，所以他打我要轻一点。正，呃，直拳防守，再来一遍，直拳防守。看我讲的是不是不是躲闪，不是不是抱 e 今天讲的是如何去扛，因为很多时候。 自由搏击的擂台上，你是要面对面，你不能后退，你不能后退，后退你到角落里会很麻烦。所以说呢，你要面对面去打。那怎么让对方打你的情况下，你保证自己不要遭遭受更多的伤害呢？我刚才说的这种方法，也许我打他后者同学打他，他会觉得很重。为什么？因为有的时候，有的人他会用自己的手腕，然后看，这是一个三肩膀抬起来，这是一根棍子，然后它是一个立体的三角形的防守。看我的手在上面，手在上面，上面是一个点，两个肘子是一个点。 然后肩膀一条横线，所以它是一个三角形的一个方式。那它实际非常稳定，打破这个稳定的方法就把你手腕打断。但是我们不要用手腕去缝，我们用肘子去缝，肘子往上一点的位置，这个地方很硬。看，哦，那这时候你可能会担心打肚子，怎么办？打肚子，缝，来，砰！打头或打肚子，看到了吧？防往下，而且你，而且你不能做的是什么？打肚子。 不能做这样，不能这样，因为头要动，他没打我头，对，看到我被 K O 了，所以你要保证的是移动，移动。然后你可能还是担心腹部这个位置怎么办？这个位置怎么防？因为我往下，我只能挡到心窝，挡到心窝就够了。下心窝下面的位置，在自由搏击里边，我们是应该是允许对方去攻击，去重拳打，你不应该被 K O 的。如果被 K O 是你的问题，你应该做一些 conditioning 的训练，一些呃，一些呃，叫做。 肌肉肌肉，它的一些训练，包括它的抗击打训练。我们训练方法呢是做一些动作，做一些呃，空档缓和运动，仰卧起坐，jackknife 不同的一些运动。之后会给给你们发那那一期如何做这个呃腹部的抗击打训练。然后呢也是很科学的啊。然后所以说这个位置让别人打，只要你把肘子挡下来，挡到心窝这个位置，心窝这个位置是没有办法防的，每个人被打中都会被 KO 的，所以说都会岔气儿的，所以你要挡住。 这个位置 OK 了，再打一下，下面，头，掉下，中，没问题，挡住就 OK 了。摆拳怎么防？看头，是太大的身体，先打头，中，再来一遍，中，看防头，防头，防头，没有问题，叠起来，叠起来，防头，防头。然后防腹怎么做？刚才他做了，我不可以手下来，因为这样的话头也会被 KO，不可以这样，要下来一起下来，出来，再来一遍，一个一个下面，一个上面。 看防，然后肘，然后 uppercut 就是勾拳怎么防？来打一个左手勾拳。走，来一遍。走，看勾拳是这样防，贴进来，那边勾拳怎么防？贴进来，肘子他打这侧的勾拳，肘子去贴这一侧，他打内侧的，肘子去贴那一侧，而不是这样，不是这样并起来，不是每次都是这样并起来，知道吧？这是很重要的。然后包括这些东西都是都可以反击的，比如他打这边，收，再来一遍，收，走，都可以反击的，跟那个正常的我们的。 呃，正常的拳击或者说正常你学会的这些东西没有什么太大的区别。那现在还有一个方法再告诉你，因为这期多告诉你一些如何做的是 parry，也可以 parry 它的手，比如说打一个前右直拳，嘣可以 parry 打下来，嘣嘣可以反击，来一遍，嘣嘣可以反击，也可以做换步， <laughs> 这是一个古泰拳的技巧啊。 呃，一个眼神，你很多人问古泰拳是什么，很多古泰拳动作已经演变成了现在的擂台格斗技，它是非常简单的。实际我不想单单独去讲，因为它已经在擂台中有非常好的运用。比如刚才这个动作，之前你看到换步的那期，告诉你怎么去换步。其实刚才这个我是在换步，换步之后 parry 完了，我把我的前手直拳变成后手，把它变得更更重，啊，嘣，可以去一扫。所以说这是有八的，比如说打前手和后手，攻 parry 再来一遍，哈，攻。 这是一个 parry，往下往下把他手打开，攻攻可以可以反击，而且我还可以做的，比如他打这手的直拳，攻可以踢，我把他的手，他要打我头，他打我头，往下压一下踢腿，你也可以。所以说防止防拳的方法呢，还有一个就是，你可以往下去扒他，往下去扒他。比如他打前手，他打前手，我也可以一直去扒他，扒攻也可以攻攻。所以很多时候呢，呃，你在找机会打对方，对方找机会在打你，你们两个同时出拳。 啊，很尴尬，有时候大家都在找青蛙，结果同时出拳，但是你可以想的就是把它扒下来，嘣，可以做这个，嘣嘣，可以做这些东西。然后这些是给你的今天的呃绝招，希望你喜欢，谢谢。